c'est un atelier sur euh, les données des ondes gravitationnelles et vous sera présenté par euh, Agatha Trovato euh, qui, travaille aussi dans la collaboration Virgo et qui est postdoctorante au laboratoire APC depuis 2017. Et, hum, et elle, en fait, s'occupe euh, à la fois de la publication des données, de la collaboration et euh, de quelque chose que va, dont elle va vous parler, c'est le Gravitational Wave Open Science Center, parce que Virgo fait aussi de la science euh, ouverte. Elle va vous expliquer. Et elle s'occupe aussi de l'application d'algorithmes de, alors là, en français, je ne sais pas, le machine learning, si quelqu'un veut m'aider. <laughs> pour liste des données de Virgo Pardon C'est apprentissage machine, je crois. Ah, d'accord. Très bien. Bon, <laughs> oh, évidemment, tu es, plus versé que moi. Donc, euh, Agatha, à toi la parole et merci. OK. Donc, bon, euh, bonjour une autre fois. <laughs> C'est tard, donc je euh, j'essaie de ne parler pas trop. Euh, donc, le, plan de cet atelier, c'est le suivant. J'ai une présentation euh, où j'essaie de parler un peu de comment sont faites les données des ondes gravitationnelles, comment on fait l'analyse et euh, où trouver les données ouvertes. Et puis, j'ai prévu de vous parler des outils en ligne, soit des outils qui ont besoin un peu de qui n'ont pas besoin de codage, soit un peu de euh, quelques notebooks en, euh, Python. Euh, et, pour ça, je vais arrêter mon partage de la présentation et puis je dirai directement dans le browser. Mais ok, on commence avec la présentation. Donc, vous avez déjà... Oups, pardon. je dois mettre le de Zoom dans notre position. Euh, donc, vous avez déjà euh, vu beaucoup de fois cette image euh, ici. donc, vous, vous avez déjà cette image votre, dans votre tête. donc, ce qu'on cherche, c'est ce signal de l'onde gravitationnelle, et de l'onde gravitationnelle Et, et, et, on la cherche dans quelque chose qui est comme euh, ici ce que vous voyez en bleu. Donc, euh, le, le, ce qu'on obtient de notre interféromètre, euh, c'est une série temporaire qu'on appelle normalement H de, de temps, de temps. Et comme Eleonora a dit, à la fin, c'est qu'on a à la fin, c'est à mesure d'une différence de, de, phase entre les deux chemins suivis la, par la lumière dans les deux bras de l'interféromètre. Et si on fait un plot de ça, de, la, de notre strain, qui c'est donc l'intensité de la déformation de l'espace provoqué par l'onde gravitationnelle en fonction du temps, on, on, on a quelque chose comme, qui c'est comme ça, et, et c'est pas, <laughs> euh, avec votre yeux, vous ne voyez pas Euh, l'onde gravitationnelle, mais vous voyez surtout du bruit, parce qu'à la fin, c'est ça, notre, notre donnée, sont dominées par le bruit, et puis euh, il y a aussi, quand, il y a le signal euh, la contribution du signal de l'onde gravitationnelle que vous voyez ici en orange, Donc, euh, avant de parler de ça, une autre précisation, tous les données euh, que nous avons, que l'instrument prend, ils sont numérisés et stockés sur disque. Et, et vous pouvez imaginer que ça signifie qu'il faut décider en fréquence d'échantillonnage parce qu'on ne peut pas avoir, il faut prendre des décisions sur ça. Et, et on utilise en fréquence que c'est de 16 000 Hertz, donc 16 euh, 000 points euh, par euh, seconde. Et il, y a un théorème qui s'appelle le théorème de Nikist-Shannon qui dit que la, fréquence maximale du signal dans votre donnée est, la fréquence d'échantillonnage divisée par deux. donc, dans notre cas, Eh, se composants, oh, le signal qu'on peut observer a une maximum di 8 kHz, ma per noi è sufficiente, perché que euh, pardon, comme Eleonora ha già montré, euh, ça c'est eh, notre mm, bruit. Le bruit. On dit che il bruit è coloré, c'est-à-dire il varie avec la frequenza. Donc, euh, les plots que, vous, avez déjà vus comme ça, ils montrent la densité spectrale d'amplitude et, c'est la réponse à la donnée quelle est la quantité de bruit pour chaque euh, fréquence. Donc, euh, vous vous a parlé des sources de bruit. Et, vous vous, vous, pouvez voir dans ces courbes euh, qui le bruit c'est plus bas dans la partie centrale, autour de quelques centaines d'hertz, et c'est plus haut dans les deux extrêmes de l'échelle. Donc c'est pour ça que quand on fait l'analyse des données, euh, normalement, on ne considère pas les deux extrêmes. Donc on ne considère pas les fréquences au-dessus de quelques dizaines d'hertz, euh, et au-dessus di mm, qualche kilohertz. Donc, on a un filtro passe O e un filtro passe Ba dans mm, notre donnée pour éliminer queste due parti. Donc, puis, une autre chose que vous voyez dans euh, ce plot, ils sont ces lignes ici. Et ces lignes, ils sont des lignes provoquées par euh, des, des effets euh, très connus qui sont normalement ils ne sont pas éliminables comme par exemple ces lignes ici, tous ceux qui sont multipliés de 60 sont dus au réseau électrique américain. Donc on sait qu'il y a euh, ces, ces, ces, lignes à ces bruits, à ces fréquences spécifiques. Et dans notre donnée, on l'élimine avec un filtre qui s'appelle filtre euh, notch. Donc, euh, que si on applique euh, les filtres dont je parlais, donc les euh, filtres passe haut et passe bas, et puis les filtres notch, on passe, on passe des données bruit comme ça, ça sont les données des de deux détecteurs américains, Enford et Livingston, avec euh, déjà seulement les filtres à basse fréquence et haute fréquence, vous voyez, le signal change beaucoup. Et puis, si on aussi applique le filtres notch, donc on élimine des lignes spécifiques en fréquence, et vous voyez qu'il déjà semble plus pareil à, ehm, les signaux d'ondes gravitationnelles que vous avez vu. Et si vous aussi regardez l'échelle Y ici, qui montre l'intensité de la déformation comme mesure, vous voyez qu'il y a un, facteur presque 500 entre euh, les, premières plots et les, les, dernières. Euh, à la fin de la présentation, je vous montre aussi un petit code en Python pour, pour faire ça. Euh, ces données ils sont relatives au premier événement, celui de septembre 2015, qui était un des événements les plus puissants qu'on a enregistré dans notre donnée, mais c'est n'est pas simple seulement avec des filtres, de voyeurs les, signaux dans votre donnée. Ça, c'est un cas presque exceptionnel. Donc, normalement, euh, la situation, c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc, on a notre signal, si puis on le met dans les données, c'est un signal très petit comme ça. Et, le, bleu, le bleu ici, c'est le bruit auquel on a injecté le, signal et, ce n'est pas visible par eux. Et, aussi ici, ce ne sera pas simple même avec les filtres de les voir. Et donc, comment on fait normalement On a besoin des méthodes euh, statistiques, des algorithmes de traitement du, du signal, des signaux. Et, ce qu'on utilise s'appelle euh, filtre adapté. Donc, l'idée est qu'on a un template, donc euh, euh, le, signal d'onde gravitationnelle normalement pour ce modèle joué, ce signal que vous voyez, ce signal que vous voyez ici en rouge. Et puis, on a notre donnée où on a injecté quelque part le signal. Et donc, ce qu'on fait, on fait, on bouge le filtre sur les données euh, et, et, on, et, on, euh, et, on, calcule la, la corrélation entre le filtre et les données qui s'est montré en rouge ici. Et vous voyez quand euh, le filtre arrive dans la position correcte, ah, il y a la, maxime, la, la, la corrélation maximale Euh, donc, comme ça, on voit où, il, euh, le signal euh, est dans notre donnée. Donc, ça, c'est un peu plus de, le même concept dans une formulation mathématique un peu plus correcte. donc, ici, en S, on représente les données et en H, les modèles, les templates. Euh, donc, euh, le filtre de marchent euh, marche quand on a un signal qui a un modèle connu et ce signal est injecté dans un bruit qui est gaussien et stationnaire. Et ce bruit, c'est pondéré par la densité, spectrale de puissance qui ici est représentée avec SH. Et donc, à la fin, donc, le filtre, c'est ça, c'est euh, un intégral euh, de la transformée des Fourier des données par la transformée des Fourier des modèles divisée par euh, la densité spectrale de puissance. Donc, vous voyez que c'est vrai que notre donnée, elles sont des séries temporales, temporelles, mais à la fin, toute l'analyse, euh, beaucoup de l'analyse, se fait dans le, domaine, dans le domaine de la fréquence. Donc, On, fait, on utilise beaucoup de transformés de Fourier pour passer du domaine temporel au, au domaine, domaine des fréquences. Donc, les ingrédients dans les filtres adaptés sont des choses qu'on a vues, les données, les modèles, et, et, euh, et euh, ça c'est euh, l'amplitude, mais la puissance c'est le carré. Donc, euh, sont des choses qui sont connues e, et, ehm, et, quand on applique le, le, le, filtre que je montrais à ces données, ce qu'on aura, c'est quelque chose comme ça. Donc, le filtre, c'est une autre fois une, quelque chose qui varie avec le temps, avec un pic dans la mm, position où, où il y a la corrélation maximale avec les données. Donc, ça, c'est le cas où on a euh, on a un segnale che on connaît dans les données, ma ce n'est pas exactement le cas parce qu'on sait que, quelle est la forma générale euh, des, des, signaux des ondes gravitationnelles, mais euh, chaque système de trous noirs, des systèmes binoirs de trous noirs ou, ou des étoiles à neutrons a des paramètres spécifiques Et avec ces paramètres, la forme du, du signal change. Par exemple, euh, on peut changer les masses, les deux masses, la masse 1 et masse 2 des de, de systèmes, mais en total, la, la, le modèle, la forme d'onde, c'est gouverné par quelque chose comme 15 paramètres qu'il faut varier. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, qu prend notre donnée et on fait le match filtering, donc le filtres dotés, avec beaucoup de filtres différents pour tenir en compte tous les possibles param paramètres des systèmes qu'on cherche. Donc, on, on, a quelque chose comme 400 000 euh, filtres. Et, et, on dit qu'on trouve le signal quand il y a les, les filtres avec les plus hautes euh, valeurs de euh, corrélation. Mais euh, c'est encore plus compliqué de ça, parce que je vous ai dit que les filtres de thé, ils marchent bien euh, selon la théorie, eh, euh, c'est le filtre meilleur quand, dans le cas où euh, les données, euh, les bruits gaussiennes est stationnaire, et ça, c'est pas complètement vrai. Dans ce mm, slide, eh, je, eh, je, montre que les données ne sont pas stationnaires. Et ici, ça, c'est un plot de, de, de, de période de prix de données eh, de 3 détecteurs dans euh, O3A, donc dans, les, dans, la, dans la, tranche des de premiers six mois de la troisième période de prise de données. Et vous voyez qu'il y a euh, des trous ici. Quelques... Donc, c'est pas le détecteur, le détecteur ne, ne, prend pas de données tous les temps. Le même euh, principe est montré dans euh, une autre plot ici où on a le mm, BNS range qui eh, c'est la, la, distance mm, eh, moyenne jusqu'à laquelle, laquelle, on peut détecter la fusion d'un système euh, binaire de, binaire de, de toiles à neutrons. Et, mm, euh, donc, c'est en, en, mesure de la sensibilité dans quelques moyenne du détecteur. Et donc, vous voyez ici que ce n'est pas constant et il y a aussi Euh, des hum, de, trous, des euh, choses comme ça. Donc, les données ne sont pas stationnaires. Et puis, euh, un autre problème, c'est que les données ne sont pas exactement gaussiennes. ici, j'ai fait un plot des données, sont, ça sont 20 secondes de données brutes de LIGO Enford hum, à partir de ce temps ici. Et, eh, ok, il y, a, il y a Et si vous faites la projection sur eh, cet axe ici, vous, vous faites un histogramme. Eh, si les données sont gaussiennes, on, on, on, il faut voir ici un gaussienne. Et c'est pas vrai, la, la distribution, c'est pas Ehm, gaussienne, ça, eh, Dieu a fait, comme je dis, bruit bruits colorés et surtout il y a beaucoup de bruit à basse fréquence. Et puis il y a dans notre donnée aussi des glitches, c'est-à-dire des, euh, des bruits impulsionnels qui peuvent durer quelques secondes ou jusqu'à quelques minutes. Et eh, ce type de bruit eh, impulsionnel, c'est un problème parce qu'il imite le signal de l'onde euh, gravitationnelle. Et euh, ici, je, pour exemple, ce que j'ai fait, euh, dans les mêmes données de la slide d'avant, euh, j'ai appliqué un filtre passe bas et passe haut et le filtre notch. Et, le signal c'est plus joli. Bah, vous voyez clairement cette chose bizarre ici qui c'est un glitch. Et si on fait la projection dans l'axe Y une autre fois, Et eh, ça, sont les données d'une échelle linéaire, mais si on fait l'échelle logarithmique, logarithmique, okay. logarithmique eh, on voit qu'il y a des de cas euh, non gaussiennes ici eh, qui sont dus, dans ce cas, à la présence d'un glitch. Et ces glitches, ils sont dus à beaucoup de de cose differenti, peut-être des perturbazioni environnementali, de la lumière dispersée, des instabilités du système de contrôle, mm, vraiment beaucoup d'origines possibles. Et que, pour, beaucoup de fois, on sait quelle est l'origine et, euh, et, on euh, arrive à les eh, corriger, eh, mais ce n'est pas toujours vrai. Bon, euh, ce, plot ici montre le temps euh, en minute de glitch, donc le glitch par minute, observé dans trois détecteurs, Einford, Livingston et Virgo. les points colorés sont la moyenne de glitch dans la troisième euh, pour 2000 secondes eh, pour O3A et donc eh, la, la, la, ligne, c'est pour eh, c'est les moyennes dans toute la, période d'observation. Et, vous voyez donc que, par exemple, pour Virgo, dans en 2, donc dans la deuxième prise de données, il y avait un taux de glitch, de, un glitch euh, شكل دي minute puis il euh, diminuait di, diminuait euh, au-dessus de 1 minute. Et dans, le, dans les autres décréteurs, le, le, c'est au contraire. Bon, ma l'idée c'est qu'à la fin, l'ordre de grandeur, c'est plus ou moins un glitch euh, par minute et que à, quand il y a des périodes d'observation différentes et quand euh, donc les, les machines euh, euh, évoluent, parfois on arrive à éliminer les glitches, mais parfois avec l'évolution des machines, on ajoute des autres. Et en général, le problème, c'est que ces fluctuations de bruit transitoire fait, ont l'effet qui, puis, euh, qui peuvent faire résonner un des filtres done not much filtering, done not uh, eh, filtre adapté. Ça, c'est un problème. Et, ehm, pour exemple, je vous montre ici ça, quelques exemples de spectrogrammes qui, euh, dont, où on peut voir un peu mieux la forme des glitch. Donc, les spectrogrammes, ils sont des plots où on a dans l'axe Y la, la, fréquence et dans l'axe X euh, le temps. Et ici, c'est un cas où il y avait euh, un chirp, euh, c'est la, la binoire, binaire d'étoiles à neutrons dont Eleonore a parlé. Et au-dessus de ça, on avait ce gros glitch que puis on a élevé. Ça, c'est un exemple d'un glitch qui s'appelle euh, blip. C'est un des plus fréquents dans notre détecteur. Ça, c'est un altro esempio di glitch qui de, de, euh, dû lumière euh, laser diffu, diffusée. Et, eh, et ça, c'est un exemple de eh, données qu'on avait. Et puis, on a réussi mm, à, eh, à trouver la source de ce glitch et à l'éliminer euh, ici. Donc, la, la, la, la détection de données, c'est compliqué. C'est un travail qui eh, prend, on a besoin de, de tout, eh, des compétences de, de, de, gens diciamo qui font l'analyse de données, mais aussi des compétences de, tout, de tous ceux qui sont experts du détecteur. et, on, et il y a un échange eh, continu pour valider les données qu'on qu a trouvées pour être sûr que ce ne sono pas des, des, des glitches, des effets du um, détecteur. Ok, quindi c'est... Euh, et quelques minutes encore pour vous parler eh, de où trouver eh, notre donnée. Eh, vous, il faut aller dans ce site, dans l'Open the Gravitation Wave Open Science Center. Euh, C'est un site qui, où vous pouvez trouver tous les, toutes les données, mais aussi des tutoriels et des logiciels pour faire l'analyse des données. Et, on a eh, deux types différents de diffusion de données. Ehm, on publie dans le site web toutes les données prises pendant un période d'une période d'observation, donc euh, c'est RAN dont Eleonora a parlé. Et eh, donc, comme Eleonora dit, nous sommes ici entre O3 et O4 normalement, après qu'on a, on a fini la prise de données, dans les périodes entre deux, on fait l'analyse et on prend un peu de, de, de, de, temps pour faire la calibration, pour contrôler les données, et puis on fait la publication. Euh, donc, euh, la, la, la, dernière publication, euh, c'était la, la, semaine dernière, on a publié les, la première tranche de six mois de O3, euh, qui s'appelle en 3A. Et, et, puis la deuxième partie, en 3B, sera publiée à la fin de cette, de cette année, dans six, dans six mois. Puis, euh, à part, euh, on a aussi, euh, quand on fait une, publication euh, de quelques mm, événements qu'on a, qu a, qu a trouvés, on, on, publie aussi ehm, les données pour chaque événement. Maintenant, on a 50 événements et vous, vous, vous si vuole allez dans le site, vous verrez quelque ça avec toute euh, la documentazione, poi puis des plots de, de spectrogrammes euh, de, données avec euh, tous, les, tout, les liens pour télécharger les données dans différentes euh, fréquences d'échantillonnage et de différentes longueurs de, données. Et puis, euh, comme je dis, dans le, site web, on a beaucoup de, tutoriels pour euh, aider tous ceux qui vont analyser les, les, en données ouvertes. Mais euh, je vous conseille surtout de regarder cette page avec les workshops. Donc, à partir du 2018, on a commencé à organiser chaque année un Open Data Gravitation Wave Open Data Workshop. Donc, ils sont euh, quelques jours euh, où euh, on, on fait des des présentations ecco, pour expliquer ehm, comment sont faites les données. Et puis, il y a normalement des hands-on sessions pour euh, expliquer comment il faut utiliser euh, les outils qu'on a dans, le, dans les, sites web, et donc comment faire l'analyse des données. Et euh, donc, pour chaque workshop, vous trouvez les diapositives et les, les vidéos de présentation. Et je dois dire que c'est tout en anglais. E, et puis aussi le notebook per le sessioni pratiche. Et je vous fais noter que la, la, la, le prochain workshop sera la prochaine semaine. Donc après ça, euh, il y aura euh, des autres, euh, le matériel nouveau de cette année. Et je vais conseiller de regarder euh, ces notebooks parce que euh, on fait, pour faire l'Open euh, Data Workshop, il faut mettre, les mettre à jour chaque année, donc ils sont les plus euh, mis à jour. Euh, ok, donc euh, je dis qu'il y a dans les sites web aussi beaucoup de, logiciels. Et ça, c'est un exemple qu'on utilise beaucoup pour la visualisation des données, GWPy. C'est un logiciel, c'est un Python. C'est il faut, bah, eh, pour eh, l'installer, bah, on peut le faire avec pip. Et puis, euh, quand on ouvre Python, pour faire un, un, plot très simple, il y a peu de, de, de commandes nécessaires, donc il faut importer euh, le time series, puis il faut, on peut utiliser ces méthode qui s'appelle fetch open data to chercher les, les données, il faut indiquer quel détecteur est, on veut, pour lequel on veut les données, et puis quelle est la période, ça c'est start and stop, ça un temps GPS, Euh, et puis, euh, on peut, euh, une fois qu'on a les données, ces commandes, c'est pour faire le plot et les dernières c'est pour le montrer. Donc, à la fin, si vous exécutez ces quatre lignes de code, on a ça. Ça, c'est votre output. si on veut faire quelque chose un peu plus compliqué, donc par exemple, ajouter un filtre pass by, pass o è un filtre de filtre notch. Euh, sono le linee che il faut ajouter, donc il faut importer un filtro, che è ça. Et eh, puis euh, ces lignes servent pour définir les, les limites euh, bas et haut. Et eh, puis ces lignes ici, c'est pour définir les lignes qu'on veut éliminer, donc ça sono le, les trois fréquences qu'on veut éliminer. Puis eh, ça, c'est pour eh, mettre ensemble les deux, les deux filtres, eh, passe bas, passe haut et les notches. Et puis, une autre fois, ça c'est le plot, ça c'est pour montrer le plot. Donc ça, c'est ehm, les typiques choses qu'on va voir. Et avec plus ou moins le même code, sauf avec des spécifiques GPS et avec les filtres entre 50 et 250 Hertz. On peut euh, passer des données brutes aux données filtrées euh, où vous voyez avec déjà euh, les événements, le, du, le premier événement, celui de septembre 2015. OK. Donc, eh, ça c'est tout pour la dernière eh, partie. Euh, donc, je vais souligner qu'il y a beaucoup de données publiques sur ce site euh, web. Et, donc, euh, ça offre la possibilité d'utiliser vraiment des données qui sont très d'actualité avec donc une, science très actuelle. Et si on fait ça, on on, a, peut acquérir des compétences dans l'étude du prix dans ses expériences de physique, on peut euh, étudier les, techniques de traitement du signal, les concepts de fréquence, l'analyse de, Fourier. Je dois dire que tout, euh, c'est l'Open Data Workshop, donc euh, cet atelier de données ouvertes qu'on a organisé, on a eu beaucoup de succès. Cette année, on a ouvert les inscriptions déjà le jour après on avait saturé les limites maximum de, places qu'on pouvait avoir pour les, étudiants. Euh, donc, euh, c'est un succès, je dois dire. OK. Donc, euh, puis dans la présentation, j'ai mis les autres liens dont je veux parler. donc, si, quand vous téléchargez les slides, vous avez ce lien ici. Eh, je vais eh, terminer ici et commencer à vous montrer ça directement dans mon eh, browser. Peut-être j'arrête un moment s'il y a des questions avant de passer à la suite. Oui, excusez-moi, j'ai une question, c'est Antonella Maximovic. J'ai une question peut-être un peu naïve. Comment euh, les scientifiques se sont rendus compte de la présence des glitches c'est-à-dire, euh, dans les, hum, à quel moment, à quelle époque, euh, on a commencé à penser qu'il y avait euh, toutes ces interférences Comment on a pu faire distinguer C'est quelque chose qui avait été prévu théoriquement, c'est-à-dire la, la, présence de ces glitches, parce que l'instrumentation forcément aller donner ça, ou bien euh, il y a eu une, évidence euh, expérimentale qui, a dit que ce n'était pas le signal d'une onde gravitationnelle, mais que ça ne pouvait être qu'un glitch. Euh, vous l'avez peut-être déjà dit, excusez-moi, euh, mais je me demande euh, voilà, comment on a pu penser à, à, un truc pareil, parce que c'est fascinant euh, de, voir comment d'un signal complètement, enfin, un signal complètement recouvert par du bruit puisse être extrait avec toutes ces méthodes extrêmement intéressantes, justement, d'analyse du signal. Donc, je ne connais pas beaucoup l'histoire parce que je suis, je suis dans le domaine il y a peu d'années, je dois dire. Oui, oui, non, je comprends. mais... Euh, en général, euh, l'idée, c'est que euh, quand vous voyez, donc, c'est je, vous ai dit, j'ai fait un peu l'histoire simple, c'est un peu plus compliqué de soi. Donc, ces plots que je, je montrais, c'est seulement le canal principal du détecteur, donc la strain, la, la, ah, oui. la, la euh, H, mais euh, tous les petits euh, parties du détecteur, ils ont leur canal d'acquisition, on les contrôle toujours. Et donc, quand on voit une excitation de quelques canaux, on sait qu'il y a quelque chose qui ah, s'est passé. Et on fait, donc, il y a quelque chose comme 400 000 canaux d'acquisition qu'on mm-hmm. contrôle à côté de ça, qui c'est l'output scientifique. Eh, donc, tous les experts du détecteur, de la caractérisation des données, de la calibration, ils utilisent aussi tous les, can les canaux auxiliaires. Et eh, donc, c est, c est, c est, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, essaie de trouver un, canon, un canal euh, qui, qui n'est pas, euh, qui pas de, de, lien avec le canal principal, où on peut détecter les le, le bruit. Donc, on fait l'origine. Et on compare. Euh, ah, d'accord, d'accord. Per esempio, una cosa très, très amusante, c'est euh, qu'il y a, je ne sais pas, des de microphones, par exemple, et on a vu quelquefois qu'il y avait, je ne sais pas, un téléphone qui sonnait, qui a fait sonne... tout. <laughs> D'accord, d'accord, c'est génial, d'accord, merci beaucoup. Très compliqué. <laughs> Oui, ça a l'air très compliqué, mais c'est fascinant. Merci beaucoup. OK. Donc, euh, je vais vous montrer... Euh, ah non, pardon. Je vais faire partage d'écran. OK, donc... Euh, un moment. Ah. Donc, euh, euh, ça, c'est le site euh, web dont je vous parlais. Donc, c'est ça. si vous écrivez gw openscienceorg vous arrivez ici, qui c'est le site dont je parlais. Normalement, on a un peu de petits liens pour les choses plus, récentes qui sont, se sont passées. Et, je veux vous euh, montrer cette page ici où il y a des outils en ligne très intéressants. Pour exemple, les premières ici. Et ça, c'est... Ah non, pardon, j'ai fait une chose. Pour, euh, pour montrer ça, je dois partager aussi les sons parce que je vais vous montrer euh, les sons des données dont je parlais. Donc, je, vous ai montré la, courbe de, fréquence. Vous avez vu euh, l'intervalle de fréquence euh, autour de 100 Hz plus ou moins. Et, la, chose amusante, c'est que cet intervalle de fréquence, c'est un intervalle audible pour l'être humain. Donc, on peut écouter euh, euh, les données euh, on peut écouter les modèles de sondes gravitationnelles Et ce site ici offre un petit exercice. Donc, il y a un signal et puis il y a trois, euh, non, trois, quatre exemples de données où ils ont, dans un de ça, ils ont injecté un signal. Donc, on peut l'écouter et on peut dire, ah, pour moi, le signal, c'est ici ou c'est dans une autre part. OK. On peut euh, essayer ça. Euh, si je... Pardon, ça c'est un peu... Ah. Il y a la barre de zoom qui m'a... Euh, j'espère que vous allez l'écouter. Donc, vous, ça, c'est le typique euh, signal de, des ondes, de, gravitationnelles. Vous avez ici les deux masses, pardon, il y a aussi la, main mon <laughs> laptop. Et puis, l'idée, c'est qu'on écoute les euh, le bruit et on voit si c'est possible d'écouter le signal de le bruit. Donc, le bruits c'est quelque chose comme ça. Donc ici, je pense qu'il n'y avait pas de signal. On voit le deuxième. OK, je pense que le signal était ici. Donc, euh, euh, pour jouer, il faut cliquer ici. Et puis, il dit « Signal found ». Donc, euh, quand on, trouve la première fois, on va au next level et, devient, ça devient toujours plus et plus compliqué. OK, bon, je ne vais pas essayer tous les niveaux. Vous pouvez jouer à la maison. Et, euh, OK, ça c'est un. Donc, euh, on revient à la page ça. Et une autre chose que je veux, euh, des outils en ligne que je pense sont intéressants, je vais vous montrer, c'est ça, qui s'appelle Learning Path. Donc, euh, ça, c'est tout en anglais. Euh, on a discuté quelquefois de faire faire traduction en français. Donc, peut-être vous avez des suggestions, quelque chose que vous trouvez utile. On peut peut-être trouver un moyen de l'ajouter en traduction en français. Et je vais vous montrer, pour exemple, ça. Euh, cet outil montre comment euh, la forme de l'onde gravitationnelle, du signal d'onde gravitationnelle change quand on change la masse totale du système et la hum, distance. Les bleus sont les données, et sont les données toujours du premier événement du euh, septembre 2015. Et donc, euh, l'idée ici, c'est qu'on change les deux paramètres pour trouver la condition dans laquelle euh, le, modèle euh, se proche, plus proche possible à la simulation. Donc, je vous montre le 2. 2. Donc, si on change la masse, vous voyez euh, qu'il change la, la, forme euh, du, du, du, du, signal. il devient plus court quand la masse o, moment. E la distance, se seulement euh, change l'intensità di un segnale, c'est come plus ou moins une multiplication pour une um, constante. Donc ici, on peut faire le jeu de l'échangeur per trovare la, la, la fréquence euh, qui, a, qui eh, c'est mieux, et puis la, la distance, et, on, et on peut Euh, si on va dans le, site GWASP une autre fois, ah, ces choses de Zoom, c'est très annoyant, ok. Et eh, on peut, on peut voir une autre fois ici. Dans les données, euh, si je cherche l'événement euh, qui c'est, non, pardon. Query. Je cherche l'événement, on a dit c'était GW 1909 cioè, Donc on voit que les deux masses sont 30, ah, plus ou moins la somme c'est quelque chose comme 60, 65, 5, quelque chose comme ça. Et donc je vais 63, c'est pas pareil, il paraît. Et puis la distance, c'est 440, donc ici, 140. Donc, OK, plus ou moins, je l'avais pris. donc, on peut faire ce, une autre, ce, ce jeu aussi. Donc, euh, une autre chose intéressante que vous trouvez ici, c'est cette partie euh, où euh, on essaye de, de, de, de comparer les différents fréquence des ondes sonores. Euh, donc, on parle des fréquences, des bas fréquents et hautes fréquences. Et on, euh, fréquences. Puis, on montre mm, les, les, les, les instruments musicaux qui font la, les, basses fréquences et, et celui petit qui font les euh, hautes fréquences. Et, et, puis, on fait une un comparaison entre euh, les ondes sonores, la, la, lumière et puis les ondes gravitationnelles. Aussi, euh, dans le cas de l'onde gravitationnelle, eh, comme dans le cas des ondes sonores, euh, on a les le, le, blo le oh, les trous noirs qui sont plus massifs, eh, ils ont une fréquence de coalescence qui est plus bas, donc et la, la, la typique signal, c'est quelque chose comme ça. Les objets qui sont plus petits, comme les étoiles en neutrons, en neutrons ont une forme du signal que c'est comme ça, surtout la fréquence ici. Euh, vous voyez, euh, de de fusion, c'est plus Et ça, c'est le spectrogramme. Et, et puis, on peut aussi l'écouter, j'espère. OK. No? Ecco. Donc, vous, vous écoutez le son de Elon aussi un son différent. OK. Donc, euh, OK. Puis, une autre chose que je vais montrer aussi, qui c'est très simple, euh, amusant pour eh, pour voir sans codage, cette euh, Quick View. Donc ici, on a choisi euh, ben, un événement, c'est toujours le même. Euh, ça, c'est le, temps GPS, le, le le, Donc ça, sont les, données. Et ici, c'est qu'on peut changer sont les, les, paramètres de visualisation. Par exemple, euh, ce que vous voyez ici, c'est le signal qui a été whitened, donc euh, c'était euh, blanchissé, c'est-à-dire le, signal, a été divisé par la, mm, la distribution du bruit, ce qu'on avait vu, la, PSD, la distribution du bruit avec la, fréquence pour les peser avec euh, la réponse du détecteur. Et puis ici, euh, il y avait aussi euh, un filtre pass by pass Donc, pour exemple, si je remove le whitening, donc le blanchissage, on aura quelque chose comme ça. Donc, il semble mieux avec le whitening. Puis, si je change la, la fréquence filtres le filtre pass by ici, comme ça on verra euh, plus de bruit à haute fréquence. Et puis ici, comme ça, j'ajoute je, ajoute le, bruit de basse fréquence et on ne va plus rien. Mais bon, l'idée c'est de hum, montrer comme euh, la visualisation des données change quand on change ces filtres. Ça, euh, c'est la Q-transform plot, c'est cet autre plot ici, et ici sont les autres paramètres pour faire cet autre plotting. OK. Euh, OK, donc pour ça, euh, je pense que c'est tout. Euh, je ne sais pas si... vous avez des questions sur ça, sinon on voit un peu de Python. Est-ce que quelqu'un a quelques questions, quelques curiosités sur ces outils euh? Ok, on passe à la suite. Et euh, donc, euh, comme je vous avais dit dans le, dans slide, on a ici le workshop, ça c'est ce que je vais vous montrer, la, prochaine sera la prochaine semaine. On a les, les sites, les web, c'est vide pour l'instant. Euh, mais on peut voir les matériels de l'année arrière. Euh, donc ici, il y a tout les programmes, il y a les slides, les recordings. Ce que je veux euh, montrer, c'est cette partie ici, qui c'est la partie avec les exercices en Python. Ils sont divisés par, par jour. Euh, il y avait um, un, un programme avec euh, complexité crescente dans les jours. Et pour exemple, si on eh, va dans les premiers euh, jours, ici, ça, c'est guide. Donc, eh, dans la première page, eh, on, si vous voulez, vous pouvez installer tous les... Mm, tous les le Python, Conde, euh, etc. Mais on peut aussi le faire en ligne sans installer, euh, euh, rien avec Google Colab. donc, pour exécuter ça, il faut faire le login. Je, je fais déjà le login. Donc, ce que je fais pour le faire marcher, c'est seulement exécuter ici et je peux aussi changer ce qui est écrit ici. Pour, par exemple, ici, il me dit que si je veux, si si j'utilise ça en Google Code ben, je dois élever ça. Et donc, je l'exécute. Il va me demander si je veux donner l'autorisation et je dis oui. Et euh, ça c'est il prend quelques secondes pour euh, l'exécuter. Ok, ça fait. Puis, euh, je vais dans, le, dans la ligne suivante et je se commande ici, c'est seulement voir si j'ai installé la version correcte de Wasp, de ce package. Et donc, je l'exécute et le, ok, c'est ce que j'attendais. Et euh, puis, euh, ici, on montre comment euh, trouver le... Euh, pour exemple, euh, les événements du premier catalogue. Donc, il y avait, euh, Eleonora parlait du catalogue des événements de O1, O1 et O2, et, eh, qui s'appelle comme ça. Donc, euh, si on veut voir tous les événements de ce catalogue, c'est suffisant d'utiliser ce commandes e, ehm, e poi oh, je vais l'exécuter, on verra que l'output c'est plus ou moins ça. E poi la, la deuxième partie euh, montre comment euh, trouver tous les euh, données dans de longues périodes dont je vais parler, les, les, les RAN. Donc si je l'exécute, vous, vous, verrez que eh, l'output c'est un peu différent parce que quand la première fois ce notebook était écrit, il n'y avait pas O3 qui, qui s'est qui a comparu maintenant que j'ai fait l'exécution. Donc, la première ligne, c'est cet output ici. Donc, c'est la liste des événements de mm, gwtc 1 confident. Et ici, on a la liste de tous les larges datasets, euh, donc O1, O2 et O3. Et ils ont des noms compliqués parce que on eh, fait la, mm, la publication de données à 4 kHz et à 16 kHz, comme dans les données originaires. Et puis, il y a des autres exemples, des autres options qu'on peut utiliser, par exemple, la même eh, l'ignava, on peut ajouter quelle est la période de données, quel le détecteur, et on aura quelque chose comme ça. Sinon, ici, on peut chercher, on peut demander quel est le temps GPS de cet événement ici, et ça c'est euh, l'output. Et puis, euh, ça c'est un autre euh, exemple, on peut voir par exemple run segment avec cette option dit quel est le start et stop un GPS de ce, de ce RAN. Donc, si je euh, utilise, je vais donner, par exemple, si je veux connaître les start et stop, par exemple, de, de, de ça, de O3A, on, c'est suffisant de modifier ça. Et puis, on l'exécute et on aura le start et stop, c'est GPS. Et puis, euh, on peut voir, eh, par exemple, ça, c'est une autre option pour voir euh, quel était euh, l'événement dans cet eh, catalogue et avec eh, cette GPS. Et ça, cet outil, ces dernières sont pour trouver les le, le liens de, des événements de l'URL. Donc, vous voyez, je ne vais pas vous montrer tout parce que ça, prend un peu, de temps. Il y a à la fin aussi des exercices que vous pouvez faire dans le euh, notebook directement. La seule chose que, donc, comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'installation. La seule chose, c'est que aussi, quand je ferme la fenêtre, je perds tout. Donc, il n'y a pas possibilité de sauvegarder les données avec, avec ça. Donc, si vous pouvez l'utiliser, euh, mais il n'y aura pas moyen de sauvegarder les données. Pour sauvegarder les données, il faut faire l'installation euh, de Conda dans votre ordinateur et, le, et, le, et utiliser le notebook eh, dans l'ordinateur.